E ehm, noi andiamo, dopo poco ci arriva incontro una, una eh, pattuglia, cioè un gruppo di partigiani del distaccamento Rosselli, lui era già era uno dei partigiani lì della zona, sono venuti incontro e arrivo in distaccamento. Come arrivo in distaccamento il comandante parla con noi, vuole sapere perché siamo andate su, gli spieghiamo quello che è successo e anche lì un capovolgimento della situazione, una realtà completamente diversa che non è solo che devi imparare a combattere, ma il comandante partigiano dice guardate, in questo momento voi non siete più né uomini né donne, siete dei partigiani. Fate ciò che fanno gli altri, dividete con noi e dormite nelle stanze con noi, dividete con noi il pasto, dividete con noi quello che c'è da fare, cioè Pattulici. Inizialmente imparerete pian piano, intanto imparate ad operare le armi, a conoscere le armi, come accudirle, come conservarle, come caricarle e come utilizzarle. Poi, dice, vi faremo fare eh, guardia, pattuglia e pian piano imparerete a diventare delle combattenti. Però qui avete i medesimi diritti e i medesimi doveri delle donne, delle, delle, dei partigiani. Qui nessuno vi deve mettere in difficoltà e voi dovete comportarvi da non mettere nessuno in difficoltà. Infatti la sera andiamo a dormire, figurati, prima ci avevamo messo a dormire in una stanza ma era pieno di cimici, siamo dovuti scappare perché non si riusciva a dormire per i pizzicotti che prendevi e siamo andate a dormire. La prima sera che ho dormito con loro io ero fra De Pietri, che era un partigiano di Reggio, una persona che sono sempre stata amica anche dopo, e un carabiniere, un giovane carabiniere sardo che non aveva accettato eh, eh, eh l'ordine dei tedeschi ed era scappato coi partigiani. Abbiamo chiacchierato tutta notte, loro mi domandavano informazioni della città, io domandavo informazioni a loro, insomma, come ci dovevamo comportare, eccetera. E mi sono resa conto veramente della differenza. A casa dormire vicino a un uomo, tutta più fresca, ma la donna era importantissima per i partigiani, perché la donna andava dove loro non potevano andare, loro erano renitenti alla leva, loro erano uomini e ovunque dove andavano, anche giovani, venivano presi, perquisiti e mandati in campo di concentramento come minimo, mentre invece noi donne, non essendo renitenti alla leva, non avendo l'obbligatorietà di essere nell'esercito, o comunque fra i fascisti, questo ci permetteva degli spostamenti che loro no, a loro non permettevano, per cui vedi stampa, propaganda, armi, tutto ad esempio, quando una formazione eh, ad esempio di GAP o di SAP che operava in pianura, si muoveva, davanti c'era la donna. Anche gli, le, la formazione della montagna, il distaccamento Rosselli era lì a Canossa, no? a, a Cavandola, vicino a Canossa, se veniva a, a, a a Quattro Castella, oppure faceva un'azione sulla via Emilia, era una partigiana che faceva da battistrada, capisci? Ecco, che venivano chiamate staffette, ma eravamo i battistrada in quanto andavi avanti a vedere quello che c'era e tornavi indietro dicendo la strada è libera, cioè per, era estremamente importante questo, ecco pure il trasporto d'armi, eccetera.